打实战，你的队友总用小盎司特别薄的拳套，你老吃亏怎么办啊？我之前讲过，实战的时候你要用实战拳套，是那种保护性强、厚的，模拟实战的状态发力，但是让对方不受伤。但是偏偏有些小伙伴他就不理解，你用大拳套，他用小拳套，这种情况下就觉得不公平，怎么办？用我们的马鬃毛拳套。下面听一下我们一个网友对马鬃毛拳套的反馈。韩老师啊，今天我打实战来着。 那个拳套就是谁磨它也磨不出来，这个拳套硬啊，或者哪儿不好了，一打全是血呀，给他们打的呀，嘴里头鼻子呀，全是血，给他们打的，这忒过瘾，这你妈这有杀伤性，这个。